Coneixes el concepte de sobirania tecnològica? La sobirania tecnològica és una corrent social que reivindica l'apoderament col·lectiu en l'àmbit de les noves tecnologies, capacitant a una ciutadania conscient i responsable en el seu ús i consum, promovent la creació i ús d'alternatives autogestionades. Persegueix la idea de que la comunitat hauria de tenir el coneixement i la capacitat per decidir sobre la tecnologia. Quan parlem de sobirania tecnològica, també ens referim als drets digitals, la governança de dades, el data commons i el programari lliure. Què són els drets digitals? Els drets digitals són els drets humans dins del terreny d'internet i les tecnologies digitals. El dret a la llibertat d'expressió, a la privadesa en línia, el dret a associar-se a comunitats virtuals i el dret a l'accés a internet, també a la protecció de dades i el dret a la intimitat davant de l'ús de sistemes de geolocalització i videovigilància. La Carta de Drets i Responsabilitats Digitals és un projecte coordinat pel Govern de Catalunya que neix per promoure i garantir els drets humans i les llibertats fonamentals en l'era digital. És una eina oberta a la ciutadania que recull aquests àmbits. L'accés universal a internet, un model de governança d'internet obert, inclusiu i amb diversitat d'actors, llibertat d'expressió i d'informació, innovació digital, protecció de dades i privacitat de la informació, Capacitació i inclusió digital, l'ètica en l'àmbit de la intel·ligència artificial i la governança algorítmica en el sector públic i privat, mecanismes de salvaguarda dels drets digitals. Què és el Data Commons i la governança de dades? Data Commons és la ciberinfraestructura de dades d'emmagatzematge informàtica per a gestionar, analitzar i compartir dades. La governança digital i de dades es basa en la capacitat de coordinació i regulació dels intercanvis digitals que pugui millorar la seguretat ciutadana, que no s'abusi de les dades dels ciutadans, es respecti la capacitat de saber què passa amb la seva informació i què són les dades obertes. Open Data són conjunts de dades que es posen a disposició del públic i poden ser reutilitzats i tornats a publicar sense cap restricció. Té un esperit semblant al d'altres moviments oberts i a comunitats com les del Codi Obert, Maquinari Lliure, Contingut Obert o Accés Obert.